Vamos lá, vamos lá, quem vai ser o primeiro? Primeiro já foi! Opa! Double kill! E saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Podem ver, podem ver! <laughs> Sim, estamos de volta com o Real Tournament! Toma! Ah! Campo de força! Ah, agora eu quero ver! cara eu tô imorrível! <laughs> toma, toma! Vem, vem, vem, vem! Mata tudo, mata tudo. Uou! Ah! Caramba! Na cara eu consegui errar! Maldito! Isso não vai ficar assim não! Faltam cinco!